good morning. Sì, qui sono le 9 ed è una mattina mm, abbastanza presto. Uh, mister, master, maestro o semplicemente, semplicemente David Lynch, it's uh, May 27, 2022 and and if he can believe it It's a Friday once again. It's a Friday once again. Iri Naples. Uh, beh, oggi è pomeriggio, essendo me accosciato da barba, sono circa sono le 3 20. Uh, comunque, uh, ah, cloudy afternoon in this moment, at very still right now. 32 Celsius around 89 Fahrenheit. And... Uh, this means that it that they really really really really soft like these days in this period and also well because it, it seems more summer climate than spring climate d'altra parte ormai andiamo verso giugno quindi è anche normale as regard the video thoughts uh, I don't know if I'll do it but uh, as always if I'll do it it's separate from this so in the case uh, you are interested eyes open see and you will just see from the window. Yes, I think uh, alla magic pomeriggio it's really afternoon, but uh, the weather uh, atmosphere is really bad, and I think in a few moments it could rain. Sì, credo proprio che pioverà, non promette nulla di buono, però allo stesso tempo fa un grande... Il sorso very hot, come ho detto dai gradi, vabbè, diciamo, non ci possiamo lamentare che comunque ormai il mese volge al termine, ma gran parte del mese abbiamo avuto quasi sempre lo Beautiful Blue Skies in potenza, cioè, quindi personalmente non mi posso lamentare. Però è chiaro che con questo tempo così speriamo uh, we open a better eh, atmosphere uh, direttamente domani. Per cui Say the disease so from the mythical window with the orange, red, broken water putty and its a green roller shooter behind me on the top, not visible, in fact they're in the shot. Finally, from my mythical keyboard Yamaha GX 640 IPG 625 Eva, eh, grazie the hymn, all the people follow the channel, the reports, un saluto davvero a tutti. And eh, also, I hope you have a great breakfast. Io purtroppo già l'ho fatta, essendo già pomeriggio, ma spero appunto che uh, stiate facendo, che soprattutto possiate consolare se il tempo dovesse essere brutto come qui alle vostre parti. Come dico sempre, non che non ci consoliamo normalmente con la lavorazione, anzi però quando, personalmente quando il tempo è così mi consola ancora di più, d'altra parte in italiano due termini, consolazione e colazione fanno anche rima. Yes, I'll see you in the video toots if I do it, or tomorrow.